нерсенин салмагын аныктайлы пружиналык тараза вертикалдуу пружинаны элестетет ага жалпак табак коюлган кыймылсыз лифтте нерсенин салмагы эки килограммга барабар бул болжол менен 20 ньютон лифт ылдамдануу менен кыймылга келүүдө пружина кысылып салмак үч килограммга барабар болду лифт тормоз берүүдө ылдамдануу ылдый багытталган тараза 1 килограмм көргөзүүдө нерсеге таасир эткен ордук күчү өзгөрүүсүз калды ал эми нерсенин салмагы өзгөрүүдө